Bonjour mes amis, je voudrais vous dire à quel point je suis avec vous, mon cœur reste constamment avec vous. Et je crois que c'est très important de vivre ensemble ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et mon livre euh, vous le dit un petit peu, mais de vive voix, je voudrais vraiment le confirmer. Parce que nous assistons à un renversement total des valeurs en ce sens que le monde, jusqu'à présent, l'humanité, était encore très animale. Et elle va quitter sa tunique de peau parce qu'elle va retrouver sa véritable nature qui est divine. Et, tout, cela sera au-delà de toutes les religions. Toutes les religions se, retrouveront dans euh, un seul élan d'amour et au-delà de toutes les, de toutes les drames qui se jouent aujourd'hui nous sommes vraiment à, passer de, tous ces dualismes horizontaux pour entrer dans la verticalité et poser le troisième terme et être enfin dans l'image de la divine Trinité. C'est au nom de cette Trinité que je vous embrasse tous.